Ähm, mir gefällt am besten, dass man mit einem anderen Kind halt kann spielen kann, wo man im Turnier vielleicht nicht sieht oder einfach andere Kinder mal kennenlernt und so.